ical Pak, nang dintek nolek mangan iku kok di menek mangan celak ical lho. Kakak Cendlo. Sehat, Pak. Mas maaf sahur.